को स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे दिनांक 3 सितंबर 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है शुभ अंक शुभ रंग और दिव्य प्रयोग आपको बताएंगे कि नेम की स्पेलिंग से रहना है सावधान और क्या करें शुभ उपाय की पूरा दिन शुभ जाए आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए आप लोग भी जो है उत्साहित होंगे बगल में हमारे हमारी जो है बिटिया बन हैं ये विराजमान हैं राधा रानी बनी हुई है चूँकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी है और इनको राधा रानी बनने का आज बहुत ही शौक था तो हमने भी इनको जो है माता जी ने इनकी जो है मम्मी ने इनको राधा रानी बनाया हुआ है आप अपनी हम बच्ची से आपका इंट्रोडक्शन कराए दे रहे हैं अभी ये ढाई वर्ष की ही हैं तो जो है आइए खड़ी हो जाइए इस पर ऐसे खड़ी हुई है हाँ नमस्ते करिए सबको कसके कैसे बोलती हैं आप नमस्कार दोस्तों कैसे कहती हैं कहिए नमस्कार दोस्तों सागर देखिए कितनी प्यारी बच्ची है और बोल रही है मैं आपका स्वागत करती हूँ चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे एक्चुअली में जब हम राशिफल बताते हैं तो <laughs> ये कभी कभी गेट ओपन करके देखती हैं तो आप बैठिए थोड़ी देर ठीक है फिर अभी आप चले जाइएगा आप भी आज राशिफल बताएंगे ठीक तो दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत 2075 सक संबत 1940 और कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी देखिए अष्टमी तिथि उन्नीस बजकर बीस मिनट तक रहेगी इसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रोहिणी जो रहेगा ये बीस बजकर पांच मिनट तक ही रहेगा रात्रि में इसके बाद मृक्षिरा नक्षत्र लग जाएगा इसीलिए मैंने कहा था ना दो तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है वैष्णव संप्रदाय की वो एक दिन बाद मनाते हैं तो वो तीन तारीख को मना सकते हैं लेकिन हम लोग जो है दो तारीख को ही मनाते हैं कारण भी हमने कल आपको बताया हुआ था और चंद्रमा और वृषभ राशि में जो है रहेंगे उसके बाद जो है बीस बजकर पाँच मिनट के बाद फिर मृक्षिरा नक्षत्र चालू हो जाएगा और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे सूर्योदय की यदि हम बात करें लखनऊ के अनुसार ही ये पंचांग मानक माना गया है तो सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर पचास मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को अट्ठारह बजकर बीस मिनट पर और राहु काल की बात करें एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल रहेगा प्रातः सात बजकर चौबीस मिनट से आठ बजकर सत्तावन मिनट तक की शुभ कार्य के लिए आप अमृत मुहूर्त में कोई कार्य कर लीजिएगा सोलह बजकर तिरपन मिनट से अट्ठारह बजकर छब्बीस मिनट तक की अमृत काल रहेगा अभिजीत मुहूर्त की यदि हम बात करें तो ग्यारह बजकर चालीस मिनट से बारह बजकर तीस मिनट तक की अभिजीत मुहूर्त रहेगा तो अष्टमी तिथि जो है बहुत ही अच्छी तिथि मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण का इसमें जन्म आज हुआ था और आज के दिन नारियल का सेवन करना जो है मनाही है त्याज्य होता है और शिव जी आज के दिन के देवता होते हैं अष्टमी तिथि के इसके साथ साथ दर्शकों जो है हाँ यदि आपकी कोई मनोकामना आज है क्योंकि नौमी तिथि लग जाएगी यदि आपकी कोई मनोकामना है तो भगवान भोलेनाथ पर बिल्व पत्र काला तिल शहद और कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं इसके बाद आप कोई विश मांग लीजिएगा उम्मीद करते हैं भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे एक चीज़ और बता देंगे सोमवार के दिन जो है तेल मालिश करने से शरीर का कांति और चेहरे का जो है जो तेज होता है ये बढ़ता है दिशाशूल की बात करें तो पूर्व दिशा की ओर आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत ही आवश्यक है तो दर्पण को देख करके यात्रा करनी चाहिए ये तो था देखिए दर्शकों हमारा पंचांग श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा बहुत ही देखिए जो है मिथ लोगों ने फैला दिया है हालांकि जो है दो तारीख को ही दो सितंबर को ही मनाना क्योंकि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का पूर्ण योग मिल रहा है तो दो तारीख को ही ये मनाई जाएगी जो है विष्णु पुराण में भी देखिए इसका जो है जिक्र आया है कि अष्टमी कृष्ण पक्ष से रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत प्रोष्ठ पदे मासी जयंतीम नाम शास्त्रता तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे भगवान कृष्ण के बारे में नमस्ते करके तब आप जाइए सबसे नमस्ते करिए एक बार एक बार करीब से देखिए हमारी बिटिया रानी को नमस्ते करिए हाथ हटाइए अब हेलो करिए टाटा आप लोग इनको आशीर्वाद ढेर सारा दीजिए कि ये बड़ी होकर के जो है नाम रोशन करें ठीक है अब आप जाएंगी नमस्ते करके फिर जाइए फिर आएंगी आप चैनल पे आएंगी राशिफल बताएंगी कह दो नहीं पढ़ाई करेंगी क्या नाम है आपका कसके बोलिए गुनगुन नाम है ठीक है नमस्ते और आइए अब हम आपको उतार दें जाइए बाय अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम तो हे कृष्ण आपके होठ मधुर हैं आपका मुख मधुर है आपकी आंखें मधुर हैं आपकी मुस्कान मधुर है आपका हृदय मधुर है आपकी चाल मधुर है हे मधुरता के ईश हे भगवान श्री कृष्ण हे परमपिता परमेश्वर आपका सब कुछ मधुर है मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपथे अखिलम मधुरम आपका बोलना मधुर है चरित्र मधुर है वस्त्र मधुर है आपका तिरछा खड़ा होना वो जो चिमटे के शेप में जो भगवान श्री कृष्ण ऐसे खड़े होते हैं इस तरीके से पैर दोनों वो करके तो वो खड़ा होना उनका जो है मधुर है आपका चलना मधुर है घूमना मधुर है हे मधुरता के ईश भगवान श्री कृष्ण आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है दर्शकों फोन एंड लाइव कार्यक्रम हमारा चल रहा है nine six two one double zero eight two zero one ये नंबर है इस पर आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन एंड लाइव कार्यक्रम भी हमारा चालू है अपनी जन्म कुंडली का जो है एक क्वेश्चन कोई आप पूछ सकते हैं चलिए राशिफल पर आगे बढ़े उससे एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं उससे पहले हेलो हेलो हाँ हाँ।, हाँ जी अपनी तीनों चीज बताइए हाँ, मेरा नाम मनोज शर्मा जन्म तिथि है चार मई उन्नीस सौ सतहत्तर जी और हाँ, जन्म का समय है सुबह सवा सात बजे जी जन्म स्थान है मोदी नगर गुजरात आपकी कुंडली आपकी कुंडली देखिए वृक्ष लग्न की कुंडली है और मीन ये आपकी जो है तुला राशि है ठीक है जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए हाँ हाँ घर से दूर है और समस्या है मैं घर के नजदीक जाना चाहता हूँ जितना दूर मेरी जो है चलिए ठीक है जी देखिए मनोज जी हैं इनका प्रश्न ये है कि ये घर के नज़दीक नौकरी नहीं पा रहे हैं तो मनोज जी देखिए पहली बात तो आप संतोष करना सीखिए इंडिया है इंडिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी वृष्ट लग्न की कुंडली है जो ट्वेल्थ हाउस है ट्वेल्थ हाउस में सूर्य उच्च के हो गए हैं आप घर से दूर आपका भाग्योदय भी हुआ है घर से दूर आप जॉब कर रहे हैं एक यहाँ पर हम आपको सलाह देना चाहेंगे प्रतिदिन यदि संभव है तो पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए और दूसरा कार्यस्थल पर जाने से पहले घर में कुछ वो मुंह में कुछ मीठा खाकर तब निकलिए चाहे आप वो कैंडी ले लीजिए टॉफ़ी ले लीजिए चाहे आप गुड़ ले लीजिए गुड़ खाएंगे तो सर्वोत्तम रहेगा इतना आपको करना है और जल्दी ही अभी तो नहीं लेकिन हाँ 2019 मार्च के बाद से योग बन रहा है मेष राशि की बात करते हैं तो आज काम का बोझ पहले से कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है आपके उत्साह से लोग खुश रहेंगे आज धन लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है क्योंकि चंद्रमा आज आपके राशि के लिए शुभ है हर हाल में आज आप अपना व्यवहार सकारात्मक रखिएगा आज की मेहनत आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी दोस्तों से सहयोग प्राप्त होता हुआ मिल रहा है कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आज आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं इसके साथ साथ सामाजिक मुलाकात जिनके साथ होगी वो सफल होती हुई दिख रही है बिन प्लानिंग बनाए कोई काम शुरू करने की कोशिश ना करें किस्मत और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके आप लोगों को भरोसा नहीं करना है आज आपको करना क्या है छोटी कन्याओं को आज आपको टॉफ़ी देना है मिठाई देनी है शुभ कलर की बात करें तो आज आपके लिए व्हाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा यू नाम और क्यू नाम के लोगों से सावधान रहना है वृषभ राशि पर आगे बढ़ते हैं तो आज चूंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे तो आज बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हुए आप नज़र आएंगे ज़्यादातर समय आज दोस्तों के साथ बीतता हुआ नज़र आएगा धन कमाने के कुछ अच्छे मौके आज आपको जल्दी मिलते हुए नज़र आएंगे आज आपको चौकन्ना रहना होगा आपके सोचे हुए ज़्यादातर काम आज समय से पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं रुका हुआ धन आज आपको वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है किसी दोस्त की मदद से कठिन स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं परेशानियां भी आज कम होती हुई दिख रही है गैर जरूरी खर्चों में थोड़ी सी कटौती आज करनी पड़ सकती है अपोजिट जेंडर वालों के प्रति आज आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे आज आपको भगवान भोलेनाथ पर दूध से अभिषेक करना रहेगा और शुभ कलर की बात करें तो ब्लू कलर नीला रंग आपके लिए शुभ रंग है शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक रहेगा यू नाम के नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए अगली टेलीफोन कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ भैया प्रणाम हाँ जी प्रणाम अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस तीन चीज बताइए भैया सत्ताईस सितम्बर उन्नीस सौ तिरानवे शाम पाँच बज के पाँच मिनट शाम को सत्रह बजकर पाँच मिनट जन्म स्थान कहाँ का है भैया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश अच्छा क्या नाम है आपका मणिप्रकाश पांडे भैया अच्छा मणिप्रकाश प्रकाश पांडे जी आप अपना क्वेश्चन बताइए क्योंकि आपकी मनोस्थिति बहुत हमको यहाँ पर खराब दिख रही है आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है कुंभ राशि है शनि चंद्रमा का विष्कुंभ दोष आपके लग्न में ही बना हुआ है और नौकरी के लिए आपका क्वेश्चन है देखिए हम जान रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है सरकारी जॉब से लेकर रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा दूसरा प्रेम संबंधों के भी बारे में आप हमको लगता है जानना चाहते हैं हम एक प्रश्न का उत्तर आपके दे देंगे ये जो नौकरी से संबंधित आपने क्वेश्चन पूछा इसका हम आपको जवाब दे देते हैं ठीक है और कुछ उपाय बताएंगे आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए देखते रहिए और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा धन्यवाद जी मणिप्रकाश जी का फ़ोन है प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है तो इनका क्वेश्चन है सरकारी नौकरी कब मिलेगी इनकी जो कुंडली बनती है कुंभ लग्न की कुंडली है कुंभ राशि है लग्न में ही शनि चंद्रमा का विष बनता है जो इनके नौकरी के मालिक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर मंगल और मंगल भाग्य के घर में बैठे हुए हैं बुद्ध के साथ नौकरी वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है ये गुरु की महादशा चल रही है इनका राहु केतु नीच का टेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है पहली बात जॉब मिलने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा तब जा करके कहीं से नौकरी मिलेगी स्थायित्व तो इनकी नौकरी में नहीं रहेगा नौकरी 2020 के बाद इनकी नौकरी मिलने का इनका योग बन रहा है आपको करना क्या है देखिए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देना है पूर्णिमा का आप व्रत करिए उपवास करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि प्रतिदिन माता पिता के पैर छूते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करिए इतना छोटा सा आप काम कर लीजिए और एक बार अपनी जन्म कुंडली का पूरी तरीके से विश्लेषण करवा लीजिए ये एक मिनट दो मिनट का जो है जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छा नहीं होता है तो मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं तो पैसों के लिहाज से आज दिन बेहतर रहने वाला है शांत रहिएगा अपने व्यवहार के कारण आज आप किसी की मदद करते हुए नजर आएंगे किसी काम को किस्मत के भरोसे न छोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा जो समस्याएं आएंगी वो आपको कुछ ना कुछ नया सबक आज देती हुई नजर आएंगी यात्राओं का कार्यक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है इसके साथ साथ आज यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में भी बनते हुए नजर आएंगे एक बात यहाँ पर और बताना चाहेंगे अपने मिथुन राशि के जातकों को कि आपको आज किसी से बात विवाद नहीं करना है और बात विवाद से आज आपको दूर रहना है धूम्रपान मत करिएगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ किसी से उलझना नहीं है और नौकरी बिजनेस के लिए देखिए शुभ समय है शाम तक की आर्थिक लाभ होता हुआ भी आज आपको दिख रहा है और हाँ लव प्रपोजल के लिए भी दिन अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स आज कम मेहनत में अधिक सफल होंगे बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन मिला जुला फलदायी रहने वाला है करना क्या है सबसे पहले तो धूम्रपान नहीं करना है दूसरी चीज़ गणेश अथर्व सीड्स का आज आप पाठ करिए तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए ग्रीन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट हमारे तमाम दर्शकों के आए हैं देखिए करुणाकर जी लिखते हैं जय श्री कृष्ण विकास टंडन जी आशीष जी सादर प्रणाम तो विकास जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार प्रसून जी नमस्कार विकास जी राधे राधे गोपी किशन जी तिवारी जी लिखते हैं जय श्री कृष्ण तो गोपी जी सादर जय श्री कृष्ण साधना जी लिखती हैं क्या लिखती हैं इनका कमेंट दिख नहीं रहा बहुत प्यारी है राधिका रानी जी साधना जी दिव्या मेहरा क्यूट <laughs> देखिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए बस बच्चे को जो है बहुत है और मणि प्रकाश जी लिखते हैं सादर चरण वंदन मणि प्रकाश जी देखिए हमारे चरण वंदन मत करिए अभी इन्हीं का फोन था मणि प्रकाश जी का चरण वंदन करना है तो अपने माँ बाप का करिए हम में क्या रखा है कुछ नहीं है भगवान से भी बड़े यदि कोई हैं तो आपके माता पिता हैं आप उनका चरण वंदन करिए तो चलिए एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से ये दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं शायद फ़ोन कट गया है कर्क राशि पर आगे बढ़े देखिए अगर कोई फ़ोन आ जाता है तो उठा लेंगे देखिए फ़ोन आ गया हेलो हेलो हाँ जी सर नमस्कार जी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए सर पूरी date of birth time place बताइए सर इतना समय नहीं रहता उन्नीस में महीना कुछ रहा होगा दिन रहा होगा हाँ, तो बता रहा आपको छप्पन और अस्सी को एक बज दस मिनट से और छब्बीस फ़ोन कट कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है इनसे भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोग लाइन में लगे होंगे जिनका फ़ोन आ रहा होगा हेलो हेलो सर नमस्कार अपनी डिटेल्स हाँ, पूरी बताइए डिटेल्स अपनी तीनों बताइए हाँ सर मेरा नाम मदन लाल है डेट ऑफ बर्थ सर ग्यारह एट्टी सिक्स है और जन्म टाइम सर बारह सौ बारह का बीच है फिक्स नहीं है स्थान राइट नगर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर मैं सात ग्यारह सात ग्यारह उन्नीस सौ ओके जी टाइम आपने बारह से सवा बारह है दोपहर है कि रात्रि है ओके हाँ, जी प्लेट सर जी जी डाल लिए आपकी जो कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है धनु राशि है अच्छा। जी आपका प्रश्न क्या है ये बताइए नौकरी से हाँ रिलेटेड आपका प्रश्न है हाँ जी बताइए हाँ, तो आप तो जॉब कर रहे थे बीच में आपकी जॉब छूटी है राहु की महादशा आपकी चल रही है न्यूरो से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई बैक पेन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या अवश्य होगी आपके मस्तक पर चेहरे पर भी कोई चोट का निशान जरूर होना चाहिए हाँ है, हाँ जी चलिए ठीक है हम आपकी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप इस चैनल पर ही जो है अभी हम बता रहे हैं आप देख लीजिएगा ठीक और उपाय नोट कर लीजिएगा गुड नेम आपने क्या बताया सर मदन लाल गुजरात से आप बोल रहे हैं ना नहीं राजस्थान राजस्थान से ठीक सर ठीक देखिए मदन लाल जी का फोन था इनका प्रश्न था देखिए जॉब करते थे इनकी कुंडली बता रही है जॉब करते थे उसके बाद जॉब इन्होंने इनकी जो है छूट गई राहु की चूंकि महादशा चल रही है और न्यूरो से भी रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आई है ये भी चीज़ हमने बताई है इनके चेहरे पर मस्तक पर चोट का निशान भी है ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है हर एक चीज़ एस्ट्रोलॉजी बता देती है हमारे पास भी आज जो है कई लोग मिलने आए थे बैठते ही जब उनको हमने बताना शुरू किया काफ़ी कुछ सटीक बैठा शरीर के हर एक लक्षण के बारे में उनको हमने बताया कि आपके यहाँ यहाँ ये चिन्ह होगा लक्षण होगा तो अब इनको तो हम जानते नहीं राजस्थान से बोल रहे हैं कहाँ हम बाराबंकी यूपी से बोल रहे हैं तो तमाम चीज़ें थी जॉब ये कर रहे थे चलिए अपने इनके उत्तर पर आ जाते हैं देखिए मदन लाल जी सबसे पहले राहू की महादशा चल रही है आपको करना क्या है नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है दूसरी चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि नारियल ले लीजिएगा पानी वाला तीन शनिवार तीन बुधवार एक राहु का हमने जो उपाय बताया है उसको आप हमारे चैनल की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा वो उपाय कर डालिएगा काले रंग का धागा लेना है भ्रामरी प्राणायाम आपको प्रातः पांच मिनट रात्रि में पांच मिनट करना है सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देंगे आपका सूर्य है नीच का और यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन गया है शुक्र बैठा हुआ है और आपकी जन्म कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुषों में एक ये योग होता है मालव्य महापुरुष नामक योग है ये बना हुआ है आप एक ओपल पहन लीजिएगा व्हाइट कलर का और एक मिनट दो मिनट में जो है पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं होगा तो एक व्हाइट ओपल आप पहन लीजिएगा आपका दिन और नौकरी जल्दी ही मिलेगी अभी हमको छः महीने से एक वर्ष का समय दिख रहा है चलिए कर्क राशि पर बढ़ते हैं तो कर्क राशि के जातकों आज गोचर कुंडली के लाभ भाव में चंद्रमा होना आपके लिए शुभ है आज जो अवसर मिलेंगे उनके लिए आपको पेशेंस रखना होगा धैर्य रखना होगा समय के साथ अपने प्लान में बदलाव कर लेंगे तो फायदा होगा अपनी योजना पर फिर से आज विचार कर कर काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे चूंकि आज पैसों की स्थिति बहुत ही बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है थोड़ा बहुत विचार करके कोई बहुत बड़ा फैसला ले आपको फायदा जरूर होगा अचानक धन लाभ के योग मिल बन रहे हैं और एक चीज़ बता दें व्यापारी वर्ग बहुत अच्छा दिन रहने वाला है शेयर मार्केट में आप लोग आज पताका लहराते हुए नजर आएंगे कामकाज बढ़ सकता है छुटपुट परेशानियों असफलताओं से आज को डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे खुद को संभालने की कोशिश करिए बहुत अच्छा रहेगा करना क्या है आज आपको दूध का दान करना रहेगा धर्म स्थान पर दूध का दान करिए शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार शुभ अंक रहेगा ई नाम और आर नाम के लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं इसके बाद फिर सिंह राशि के बाद हम अपनी फ़ोन कॉल लेंगे एक फ़ोन आया है देखिए हमने इसको रिसीव कर लिया है प्लीज़ आप लाइन पर ही रहिएगा सिंह राशि के बाद आपसे बात करते हैं तो सिंह राशि के जात को आज किसी नजदीकी दोस्त से आपको कोई चीटिंग होने का धोखा मिलने का योग बन रहा है आसपास के लोगों से आज उनकी जरूरतों पर जो है ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर आज आपको असफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही वहां यहीं पर अगर हम बात करें तो कोर्ट कचहरी के भी आज चक्कर लगाने पड़ सकते हैं लोग आज आपसे मन की बात कहने में बहुत उत्सुक रहेंगे मतलब समझिएगा आपकी गर्लफ्रेंड हो गई आपकी पत्नी हो गई तो ये लोग जो है कुछ आपसे शेयर करेंगे बातें परिवार के साथ समय आनंदमय बीतेगा धार्मिक क्रियाकलापों में आज आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे संतान से कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति मिलती हुई नजर आएगी अपोजिट जेंडर की तरफ आज आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे यात्रा का कोई प्रोग्राम आज यदि आपका बना हुआ है तो स्थगित होता हुआ नजर आ रहा है आज करना क्या है सबसे पहले तो जीवन साथी के साथ कहीं पर जाइएगा घूम आइएगा पत्नी को जितना आज आप खुश रखेंगे उतना अच्छा रहेगा दूसरा यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ भगवान सूर्यदेव को प्रातःकाल जल्दी उठ करके अर्घ देना है शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक पाँच आपका शुभ अंक रहेगा आपको ई नाम और आई नाम के लोगों से सावधान रहना कन्या राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले फ़ोन कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ जी जय श्री कृष्णा सर अपनी date of birth time place बताइए सर गुरु जी मत कहिए देखिए ये इस चीज़ से हम ऑब्जेक्शन करते हैं आप गुरु जी मत कहिए जो मेरा आशीष पांडे नाम है आप ये ले ले, ले सकते हैं आप मुझे दोस्त कह सकते हैं मित्र कह सकते हैं ये गुरुदेव सर मत कहिएगा हमने आपको कौन सी शिक्षा दीक्षा दी है पंद्रह रात को दो बज सर डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से आवाज आपकी बहुत स्लो है सत्रह अगस्त नाइनटीन नाइन्टी नाइन हाँ उन्नीस सौ निन्यानबे हाँ रात्रि में दो बजकर दस मिनट ये सोलह की रात्रि में बारह बजे के बाद है ना तो अठारह हो जाएगा ना भाई साहब सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं समय किल कर रहे हैं प्रश्न बताइए आपका मिथुन लग्न की कुंडली है तुला राशि आप अपना क्वेश्चन पूछिए तो नेता हाँ? तो पॉलिटिशियन एक्टर एक्टर देखिए चलिए आप हमारा ये प्रोग्राम देखिए इसी में है देखिए सीधी सी बात हम आपको बता रहे हैं एक्टर बनने का जो आपने पूछा ये योग दूर दूर तक नहीं दिख रहा है फ्लॉप हो जाएंगे एक्टिंग लाइन में मत जाइएगा आप टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी यदि शुभ जो है कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ साथ यदि संभव है तो आपको एक काम बता रहे हैं ये आप कर लीजिएगा हाँ हाँ जी हाँ एक ओपेल आप पहन लीजिएगा ओपेल एक जेम स्टोन आता है इसको आप पहन लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए चलिए अगली राशि पर चलते हैं कन्या राशि पर कन्या राशि के जात को आज किसी दोस्त से मदद मिलती हुई आपको नजर आ रही है अपोजिट जेंडर वाले आज आपके फेवर में होंगे आसपास और साथ काम करने वाले लोग भी आज आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए नजर आएंगे आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रेमी या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने आज आप बाहर जा सकते हैं कोई पुरानी वस्तु हो सकता है कि आज आप अपनी सेल करते हुए नजर आए घर परिवार रिश्तेदार और जमीन जायदाद के मामले में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आज भाग्य के घर में किस्मत के घर में चंद्रमा होने से बिजनेस वाले कुछ लोगों को किस्मत का साथ मिलता हुआ नजर आएगा और अच्छा खासा लाभ भी होगा फायदा भी होगा लेखन के क्षेत्र में यदि आप हैं और फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में हैं तो काम करने में आज आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी इनकम अच्छी रहेगी तो करना क्या है विकलांग व्यक्तियों को कुछ मीठा आज खिलाना रहेगा खिला दीजिएगा दूसरा एक केसर का तिलक मस्तक जुबान और नाभि पर आपको लगाना है आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा जी नाम टी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है तुला राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हाँ भैया नमस्कार सर जी नमस्कार अपनी तीनों चीजें बता दीजिए जन्म तारीख एक जी जी बिहार से बोल रहे हैं आप हाँ, उड़ीसा से उड़ीसा से टाइम बताइए दोपहर हाँ। सुबह हाँ। पंद्रह बजकर तीस मिनट उड़ीसा आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है मिथुन राशि है हाँ, हाँ जी आपका क्वेश्चन क्या है कैरियर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन हमको दिख रहा है दूसरा घर परिवार में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हमको दिखती है शादी नहीं हुआ है शादी होगा या नहीं होगा अभी शादी आपकी नहीं हुई है नहीं जी तो शादी से रिलेटेड हम आपको बताए दे रहे हैं आप हमारा चैनल देखिए देखिए इनका जो है उड़ीसा से फ़ोन था इनका प्रश्न है शादी से रिलेटेड तो शादी के बारे में जो इनका कारक ग्रह बनता है वो बनता है यहाँ पर जुपिटर गुरु और गुरु जो है सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में विराजमान है इस समय इनकी वर्तमान में महादशा शनि की चल रही है और डी से डी नाइन चार्ट की यदि हम देखें तो यहाँ पर भी जो है इनका जुपिटर जो है त्रिक भाव में चला गया है शादी की जो आप बात कर रहे हैं 2019 में विवाह के बंधन में आप बनते हुए नजर आएंगे प्रेम विवाह आपका नहीं होगा नोट कर लीजिएगा एक ओपेल आप पहन लीजिए डायमंड आप पहन लीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा और हो सके तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार अच्छे से करवा लीजिएगा इसकी हम आपको सलाह देंगे आप शुक्रवार और सोमवार को भगवान शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए यह भी बहुत अच्छा रहेगा तो तुला राशि की ओर बढ़ते हैं आज तुला राशि के जातकों उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा कोई भी नई चीज आज आप सीखते हुए नजर आएंगे और जो सीखेंगे आने वाले समय में वो कारगर होती हुई नजर आएगी फैसले आपके सही रहेंगे आज आपके लिए कई अवसर आएंगे यदि अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब प्राप्त होती हुई आज नज़र आएगी अचानक जरूरी काम आज एकाएक आपको आएगा और कुछ परेशानी होगी मानसिक रूप से आप बहुत परेशान होते हुए नजर आएंगे आज चोट चपेट लगने का भी डर है वाहन सावधानी पूर्वक आप चलाइएगा निर्माण कार्यों में घर में या कोई फ्लैट वगैरह आप ले रहे हैं तो निर्माण कार्यों में या मेंटेनेंस में कुछ खर्च होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है इसके साथ साथ आज जीवन साथी के साथ जो आपने उम्मीद की है वो उम्मीद आपकी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है तो मन मुटाव हो सकता है जीवन साथी के साथ संबंध आपको मधुर रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए आज प्रमोशन या इंक्रीमेंट का भी योग लेकर आया है सोच समझ करके आज आपको पैसा निवेश करना है व्यापारियों के लिए मध्यम दिन आज का रहने वाला है आज करना क्या है संभव होगा तो आज भगवान भोलेनाथ पर जल में तिल डाल करके अभिषेक करिएगा रुद्राष्टक के पाठ से तो रुद्राष्टक का पाठ हमने आप लोगों को कई बार बताया है हमारे कम्युनिटी टैब में चले जाइए फेसबुक का पेज है एस्ट्रो विदासीस उसको जाके आप सभी लोग लाइक कर लीजिए उसमें तमाम इतने अच्छे आर्टिकल हम डालते हैं कि आप लोगों का ज्ञानार्जन होगा फेसबुक पर जाइए लिखिए एस्ट्रो विदासीस और पेज को लाइक कर लीजिए शेयर करिए तो उपाय हमने आपको बता दिया शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर है अंक सात आपका शुभ अंक है जी नाम और ओ नाम के लोगों से सावधान रहना है अगली फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी हाँ, हाँ जी नमस्कार नमस्कार हाँ। मेरा नाम अमन राज है date of birth time place बताइए सर आपकी आवाज आ नहीं रही हम आपको फोन डिस्कनेक्ट बताइए जी हाँ, इनकी आवाज सही से आ नहीं रही है हम फोन डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं देखिए आप लोगों से जब भी हम बात करें तो तीन चीज़ डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीज़ हमको चाहिए होती है बता दिया करिए और नमस्ते मत किया करिए आप लोग राम राम बोला करिए राम राम जी हेलो हेलो ये टाइम किल करने के लिए जो है लोग आ जाते हैं चलिए वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं हेलो हाँ, राम राम जी राम राम अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीनों चीज बताइए हाँ, सत्ताईस फरवरी उन्नीस सौ तिरासी जी नाइन फोर्टी ए एम जन्म स्थान आपका यूपी का ही है रांची झारखंड ओके आपकी आवाज में अवधि झलक रही है तो हमें लगा कि यूपी की आप हैं मेष लग्न की कुंडली है आपकी सिंह राशि है आप हाँ, तो कुंडली कह रही कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं शादी से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है क्या ये बताइए नहीं नहीं सर मेरी जॉब से रिलेटेड मेरी जॉब का फाइनल हो गया है मगर मेरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं अच्छा आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है ठीक ठीक ठीक जी एक हम आपको चीज बता रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी हाँ, ये श्योर है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अच्छा, आप तो बिल्कुल आप आप चिंता मत करिए आप चिंता मत करिए ज्वाइनिंग हो जाएगी आप व्हाट्सएप पे काम करिएगा ये जो नाइन फोर वाला व्हाट्सएप नंबर है ना इस पर आप एक मैसेज हाँ। छोड़ दीजिए हम एक शनि का उपाय आपको भेज देंगे हाँ, ये आप कर लीजिएगा और हम यहाँ पर सलाह देंगे कि एक दो मिनट में बात नहीं हो पाती है तो अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा लीजिएगा सुबह जल्दी उठिए और सूर्य देव को आपको अर्घ देना है ठीक है एक राहु का जो उपाय है हमने बताया हुआ है भ्रामरी प्राणायाम आप स्टार्ट कर दीजिए करना नारियल वाला जो उपाय है उसको आप कर दीजिए शनिवार वाले दिन उड़द के जो दाल की उड़द के दाल के बड़े बना लीजिएगा और शनिवार वाले दिन ये गरीबों में जा के बांट दीजिएगा तीन चार शनिवार ऐसा करिए इसको करते ही आपकी जॉब लग जाएगी और जब जॉब लग जाएगी तो आप आइएगा मिठाई लेकर ठीक है जी ठीक है जी नमस्कार जी देखिए ये चीज़ अच्छी लगती है फ़ोन आने के बाद तुरंत अपनी date of birth time place इन्होंने बता दिया हमने भी इनको सोल्यूशन बता दिया तो वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं शायद वृश्चिक राशि हो गई थी कि नहीं हमको ध्यान नहीं है तो मेहनत के लिए आज जीतोड़ कोशिश आपको करनी पड़ेगी इसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जात को आज आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी आज आप बहुत कुछ टास्क मल्टीटास्किंग में नज़र आ रहे करते हुए नज़दीकी रिश्तों पर आज आपका ध्यान होगा नए लोगों से आज दोस्ती होती हुई नज़र आएगी यात्रा का कार्यक्रम आज बन सकता है नए विचार पूरे दिल और दिमाग में आज आपके चलते रहेंगे और इसको आप धरातल स्तर पर इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे नए वाहन क्रय करने का योग बन रहा है तो हो जाइए खुश आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने आप बाहर भी जा सकते हैं बात विवाद से दूर रहिएगा परिवार में कुछ बात विवाद होता हुआ नजर आएगा पैसों के मामले में जो है आज काफ़ी कठिनाई की स्थिति बन सकती है अनदेखी मत करिएगा और ज़रूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो तो वृश्चिक राशि के जात को आज करना क्या रहेगा आज तली भुनी चीज़ों से दूर रहना होगा तुलसी की पत्ती का सेवन आज आप करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा तुलसी की पत्ती का सेवन करने से जो है हर प्रकार की जो आपके रोग हैं दूर होंगे तुलसी की पत्तियों का सेवन आपके लिए परम हितकारी रहेगा शुभ कलर की बात करें तो पर्पल कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक एक शुभ है पी नाम जी नाम के लोगों से सावधान रहिएगा अगली कॉल लेते हैं हेलो हेलो अगली कॉल नहीं लेते हैं ठीक है लिए लेकिन अब आया नहीं चलिए धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तो धनु राशि धनु राशि के जात को आज कुछ गुड न्यूज मिलने की खबर यहाँ पर आपको मिल रही है वेतन वृद्धि या प्रमोशन का इशारा भी आपको मिल सकता है किसी निवेश का भी फायदा आज आपको मिल सकता है नए ऑफर मिलेंगे किसी लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं तो आज आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी एल्कोहल का धूम्रपान का आज बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है जीवन शैली में बदलाव करने के बारे में आज आप गहन अध्ययन करिए विचार करिए अपने व्यवहार और अपनी उदारता के कारण आज आप किसी का दिल जीतते हुए भी नजर आएंगे अविवाहित लोगों के लिए विवाह का जो है कोई रिश्ता मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है जमीन जायदाद के कामों में फायदा होता हुआ धनु राशि के जातकों को दिख रहा प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है संबंधों में कोई नया प्रयोग ना करें संयम रखें सब ठीक होगा अच्छा रहेगा करना क्या है आज आपको जो है भगवान विष्णु के मंदिर में कोशिश कीजिएगा सफ़ेद मिठाइयों का जो है आप दान करके आइए बहुत अच्छा रहेगा छोटी कन्याओं को खीर अगर आप खिला सकते हैं दस वर्ष से छोटी कन्याओं को बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ शुभ अंक रहेगा टी नाम आर नाम के लोगों से सावधान रहना है कैप्रिकॉन पर आगे बढ़े एक कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ जी नमस्कार जी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बताइए उन्नीस सौ दिन में ग्यारह बज के पचपन मिनट पे जी कहाँ का है नगर अरे बाप रे आप तो पड़ोसी हैं शुभ नाम आपने क्या बताया है अपना जी पंकज मिश्रा पंकज जी एक ब्राह्मण कुमार ने देखिए फोन किया पंकज जी करियर से रिलेटेड हमको लगता है आपका क्वेश्चन होना चाहिए और खास करके खास करके पंकज जी जॉब में हमारे हिसाब से तो आप जॉब कर रहे होंगे अपर सिलेक्शन की आपकी जो होगी वो मनसा होगी अच्छा अभी अभी आप क्या कर रहे हैं ये बताइए अभी तो आप जॉब में हैं ऑलरेडी हाँ मैं अभी क्या नाम है समझिए क्लर्क हूँ हाँ जी क्लर्क हैं देखिए पंकज जी हमने आपको देखा नहीं है आप कहाँ से हम कहाँ से लेकिन आपकी जो कुंडली कह रही थी ये हमने बताया आपकी वृक्ष लग्न की कुंडली है और मीन राशि है जी तो दर्शकों देखिए ये होता है जन्म कुंडली ये होता है कुंडली का अध्ययन विश्लेषण पंकज जी दो मिनट में बहुत अच्छे विश्लेषण नहीं हो पाएंगे फिर भी हम आपको कुछ उपाय बता देंगे आप उसको कर लीजिएगा और लाभ लीजिएगा जब आपको फायदा होगा किस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयासरत रहूँ हमारे हिसाब से आपको अगर कोशिश करनी चाहिए थी तो आप जुडिशरी लाइन से रिलेटेड जज बनने का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा था आप अपर सेवा की तैयारी करिए प्रशासनिक सेवा की आप तैयारी करिए आपको जॉब मिलेगी अभी चूंकि आप एक ओपेल पहन लीजिएगा ओपेल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मिडिल फिंगर में पहनिएगा आठ कैरेट का और फायरिंग वाला ओपेल पहनिएगा ओपेल फायरिंग वाला पहनिएगा नॉर्मल ओपेल मत पहनिएगा सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ यदि आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा नहाने के जल में यदि संभव होगा तो एक चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान करिएगा ठीक है जी इतना आप कार्य करिए और देखिए कितनी जल्दी आपका जो है परिवर्तन हो रहा है 2019 में जॉब चेंज होने के योग बन रहे हैं किस डिपार्टमेंट में हैं आप ओके जी ठीक है जी पंकज जी आपका दिन शुभ हो तो दर्शकों ये देखिए ये होता है प्रिडिक्शन जितने भी प्रिडिक्शन लगभग हमने किए हमको पता था जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन ये जॉब में है ये भी हमने बता दिया इससे पहले भी फ़ोन आया सारे प्रिडिक्शन सही बिल्कुल अगर है डेट ऑफ बर्थ को रेट है तो उसमें कहीं झोल नहीं है ये आप लोग जान जाइए तो कैप्रिकॉन की ओर बढ़ते हैं तो गोचर कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा आपके लिए ठीक रहेगा कुछ बदलाव हो सकते हैं आज आपके कामकाज का दायरा बेहतर तरीके से बढ़ेगा कार्यक्षेत्र में नई प्लानिंग करते हुए आप नजर आएंगे अपोजिट जेंडर आज आपका ध्यान भटका सकता है इससे आपको बचना है लक प्रपोजल के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है व्यवहार अपने व्यवहार को लचीला रखिएगा ठीक रहेगा कहीं से रुका हुआ जो पैसा आपका है अटका हुआ पैसा ही आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आए आएगा और बिजनेस और नौकरी से जुड़ा हुआ जो है कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी अधिकारियों से संबंध आज आपके मधुर रहेंगे स्टूडेंट्स को कम मेहनत में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी कोशिश कीजिएगा कि आज पीपल के वृक्ष में आप थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिएगा बहुत ही अच्छा रहेगा ब्राउन कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा सी नाम और पी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि लाइव हैं तो हमारे ये दर्शक भी ये परिवार भी ये फ़ोन तो है ही है लेकिन इसके साथ साथ हमारा और भी परिवार है देखिए परमित श्रीवास्तव जी लिखते हैं सर आप का नंबर लगता भी है तो उठता नहीं है परमित जी हमको राशिफल भी बताना होता है हमको फ़ोन भी उठाना होता है तो भैया मेरे आप हमको क्षमा करिएगा और तमाम लोग डीसी हायर जी लिखते सर आपका भी बिजी आ रहा है जी सब लोगों का विकास टंडन जी ने इन्होंने लिखा है अमित जी सर आशा बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आप रूप शर्मा जी लिखते हैं राम राम रूप जी राम राम ये कदम आपका सराहनीय देखिए शिवम जी लिखते हैं ये कदम आपका कदम सराहनीय क्यों ना हो जो लोग वंचित हैं जो लोग हमारी फीस नहीं दे सकते हैं ये चीज़ उनके लिए हमने शुरू की है तो कोशिश कीजिएगा यदि आप दे सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं तब तो आप अच्छे उस माध्यम से आइए जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये माध्यम है रोशन लाल जी लिखते हैं फ़ोन नहीं लग रहा है गुरुजी रोशन भाई प्लीज़ मेहनत करिए हम कहीं भागे नहीं जा रहे आप कहीं जा नहीं रहे डेली हम लोगों का वार्तालाप होगा संवाद होगा मिलेगा फ़ोन कोशिश करिएगा इतने लोगों का मिल ही रहा है चलिए एक फ़ोन कॉल और ले लेते हैं हेलो अरे जी नमस्ते मत बोला करिए राम राम बोला करिए इसी बहाने भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाता है राम का नाम निकल जाता है राम राम बोलिए राम राम राम राम जी राम राम क्या नाम है आपका सर कौर अच्छा जी चलिए जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए जी चौदह अप्रैल उन्नीस सौ नब्बे चौदह चार उन्नीस सौ नब्बे हाँ जी टाइम बताइए जी सर सुबह से छह बज के पंद्रह मिनट चलिए जी पंजाब हाँ देखिए पंजाबी हैं तो गेस <laughs> कर लिए पंजाब आपकी मेष लग्न की कुंडली है वृश्चिक राशि है नीच का चंद्रमा आपका हो गया है त्रिक भाव में किसी भी छोटी सी चीज को सोचती हैं बहुत बड़ा कर देती हैं सोच के काफी धार्मिक भी हैं बताइए आपका क्वेश्चन क्या है जॉब से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए हाँ हाँ लेकिन कुंडली कुंडली तो कह रही है कि आपको आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही होंगी केतु की महादशा इस समय चल रही है परेशान भी इस समय आप बहुत हैं को जॉब तो नहीं कर पा रही हूँ एग्जाम देने की तैयारी कर रही हूँ जॉब भी कहीं मिल नहीं रही जी देखिए केतु की दशा अभी आपकी चल रही है तो इधर बहुत मुश्किल है अभी जॉब मिलना हमारा एक वीडियो केतु पर बना हुआ है आप वो जा के देख लीजिए केतु का उपाय करिए एक हम यहाँ पर बताएंगे शनिवार को उड़द की दाल के बड़े बना लीजिएगा और हर शनिवार को आप गरीबों में इसको बांटिए सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ देना है आपकी मेष लग्न है और सूर्य उच्च का हो गया सूर्य आपके पंचम भाव का मालिक भी है तो सूर्य को अर्घ देने से आपको तमाम चीज़ों का ज्ञान होगा आपके ऊपर जो है सूर्य बुद्ध का आदित्य योग है तार्किक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आप हैं कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी तो सूर्य चूंकि जीरो डिग्री के हमरत अवस्था में है तो यहाँ पर आप सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दीजिए जल में रोली डाल दीजिए गुड़ डालिए एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और वो जल जमीन पर गिरना ना चाहिए गमले में या टब में गिरे तो बेहतर रहेगा सूर्यदेव को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फुल मून का उपवास करिए अपने जो है लेफ्ट हैंड में एक चांदी का कड़ा जो है 40 ग्राम से ऊपर का बनवा कर पहनिए और अपनी जन्म कुंडली का एक बार पूरी तरीके से विश्लेषण करवाइए एक दो मिनट में कुछ विशेष नहीं होता है फिर भी हमने आपको इतने उपाय बता दिए हैं इससे आपको बहुत कुछ लाभ होगा कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज परिस्थितियों में बदलाव महसूस करते हुए कुंभ राशि के जातक नजर आ रहे हैं आज चंद्रमा आपको काफी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और सुखी रखेगा लोगों के सामने आज आपकी अच्छी इमेज बनेगी आज आपकी रचनात्मक जो चीज़ें हैं ये निखर कर सामने आएगी कई लोगों के सामने ये निखर कर आती हुई नज़र आ रही है इसके साथ साथ आज कोई पुरानी टेंशन उभर कर सामने आती हुई दिख रही थकान हो सकती है कामकाज नौकरी के मामले में कुछ नया करने की आज ज़रूरत है तो कर सकते हैं विदेशों से कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी खासकर व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा जल्दबाजी या एक्साइटमेंट में कोई काम मत करिएगा तुनुक मिजाजी से आज आपको बचना है रिस्क मत लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा और अपने शब्दों का चयन अच्छे से करिएगा आज माता या माँ समान किसी महिला का पैर छूए तो बहुत अच्छा रहेगा और संभव हो तो विष्णु सहस नाम का आज पाठ कर लीजिएगा ब्लैक कलर आपके लिए शुभ कलर है अंकाठ शुभ अंक है यू नाम के नाम के लोगों से सावधान रहना है अंतिम राशि पर बढ़े उससे पहले हम अंतिम कॉलर ले लेते हैं हेलो राम राम राम राम जी बताइए तीनों चीज अपनी थ्री जी तीन सत्ताईस सुबह आप एक बार फोन कर चुके हैं क्या जी मैंने किया था कल हो गया था अच्छा चलिए आपकी कुंडली है धनु लग्न की कुंडली है और तुला राशि है आपकी क्वेश्चन अपना आप पूछिए जॉब से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए अच्छा चलिए ठीक है आपके पीठ पे कोई लक्षण का निशान होना चाहिए और एक चीज़ और बताएंगे ठीक है आज जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको उपाय बता रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिएगा देखिए इनका नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप टीचिंग लाइन से रिलेटेड तैयारी करिए उस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कमाल कर पाएंगे और सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ देना है जो विधि अभी हमने बताई थी वो आप कर लीजिएगा एक यहाँ पर आपको जिम स्टोन पहनने की कोई सलाह ही नहीं देंगे आपको कोई जिम स्टोन शूट भी नहीं करेगा सूर्य को प्रतिदिन अर्घ आपको देना है और अपने जुपिटर को स्ट्रांग करिए गुरु को मजबूत करिए गुरु समान लोगों की इज्जत करिए पैर छुइए किसी गुरु समान व्यक्ति को आप अपशब्द मत कहिए छोटे बच्चों को पेंसिल हुआ स्टेशनरी से रिलेटेड आप चीज़ों का दान कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें आप करिए बहुत अच्छा रहेगा और मंगलवार का व्रत उठवा उठा लीजिए तो और अच्छा रहेगा अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि की ओर आते हैं तो मीन राशि के जात को आज कुछ शॉपिंग करते हुए यहाँ पर आप नज़र आएंगे परचेज करते हुए नज़र आएंगे आज समय का उपयोग सही समय का उपयोग करिए तो बहुत अच्छा रहेगा कोई बहुत बड़ा काम आज निपटता हुआ नजर आएगा प्रेम और रोमांटिक संबंधों के लिहाज से अच्छा समय परिवार की कोई अनबन या कठिन स्थिति आज खत्म करने की कोशिश करेंगे उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे आज कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आएगी यात्राओं का धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है कुछ पुरानी बातों से आज आपको टेंशन होती हुई नजर आएगी सरदर्द और थकान के कारण आज आप परेशान हो सकते हैं अधिकारियों से उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी और भोजन में आज सावधान रहने की ज़रूरत है सावधानी पूर्वक भोजन करिएगा उठा लें आप लोगों की क्या राय है चलिए उठा लेते हैं तो भोजन में सावधानी रखिए वरना पेट की परेशानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उपाय के तौर पर यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुचत्य नमः तस्य विष्णवे प्रभु विष्णवे तो भगवान विष्णु सहस नाम का आज आप पाठ करिए और गायत्री मंत्र की एक माला प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके आप कर लीजिएगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा ई नाम इस नाम के लोगों से आपको सावधान रहना है चलिए अंतिम कॉलर को भी ले लेते हैं अंतिम क्या अंतिम तो हो गए थे लेकिन चलिए उठा लेते हैं फ़ोन आया था हेलो हेलो कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ करके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो दर्शकों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताइए और इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं हेलो हाँ सर राम राम नौ बारह उन्नीस सौ अट्ठासी टाइम बताइए टाइम बारह बज के दस मिनट ओके जी तो प्रश्न पूछिए अपना प्रश्न ये है कि मैं दो दो काम करता हूँ बचता कुछ नहीं और काम कौन सा करता जो आपके ठीक रहे इस समय अभी आप क्या काम करते हैं दूध का काम है जी मेरा किसका अमूल का अमूल दूध बेचता हूँ अच्छा और उसके साथ साथ क्या करते हैं उसके साथ साथ कुछ नहीं खाली यही बेचता हूँ अच्छा चलिए ठीक है आपकी जो कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली है वृश्चिक राशि है ये पूछते हैं ये काम क्या करें जॉब क्या करें तो आप केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं केमिकल चीज़ों से रिलेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी वर्क कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो दर्शकों चलिए क्या बताएं दर्शकों इतने लोगों का फ़ोन आता है कि क्या करें नहीं उठाएंगे बाद में अगर हम प्रोग्राम के बाद एक आध फ़ोन उठा लेते हैं तो हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं सर हमने तो आपको किया आपने उठाया नहीं अब हमारी कोई मजबूरी नहीं देखता कि कितने फ़ोन आए हैं प्लीज़ आप लोगों के लिए अगर हमने एक अच्छा कदम उठाया है तो आप लोग भी हमारी भावनाओं को समझें प्लीज़ अगर इस दिन आज नहीं उठता है तो आप कल मिलाइएगा कल ट्राई करिएगा कल नहीं परसों मिलेगा एक ना एक दिन मिलेगा तो दर्शकों दीजिए अपने जोशी को इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण और एक बार पुनः जन्माष्टमी पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ